harpactica ornea. Ho aetos anax ton orneon, toi helioe enorae. Ho gyps kai ho corax thnesimaiois trefontai. Ho ictinus diocei tus neosus. Aisalon, spis dias, hierax, harpasdusi ta ornithia. Ho asterias, harpas deitas peristeras caitas meis dona ornea